Eu sinto lágrimas caindo dos meus olhos. Todos os dias eu me sufoco. queda, por favor me entrega meu coração. Você arrancou e jogou no chão. chão. vento, lágrimas caem dos meus olhos. desire.